если сборщик услышит смех. Я услышал! Здесь смех, значит, довольство и достаток. Значит, вас можно обложить еще одним налогом именем дракона! сотни лет дракон царит над страной. Люди рождаются и умирают, а дракон по-прежнему велик, могуч, страшен. Никто не видел его, но все живут под тяжким гнетом его власти. Никто не помнит, когда он родился, и потому никто не знает, когда он умрет. И ни один человек не вышел на бой с драконом. Были такие отважные, но никто из них не вернулся. гудит большой гонг. Это смелый человек вышел на бой с драконом. хочу освободить людей. А что несут твои слуги? Царские одежды. Я облачусь в них, когда захвачу власть. А, ты хочешь власти. Что ж, войди! Войди! Кристину. Если дракон услышит музыку... Он услышал! Здесь музыка, значит веселье, значит довольство и достаток, значит вас можно обложить еще одним налогом именем дракона! пустить дракона! Я вызову его на бой! Эй, мой мальчик, ты хочешь победить дракона мотыгой? От стариков я слышал. В озере, где мы ловим рыбу, живет старая мудрая черепаха. Она знает, как победить дракона, но свято хранит эту великую тайну – который захвачу, победив дракона. Ты хочешь богатства? Что ж, войди! Войди! все, что ты пожелаешь. Не ты ли та черепаха, которая хранит великую тайну? Многое хранится в моем озере. Вот, погляди. А зачем мне золото? Его все равно отберет дракон. Это и есть твоя тайна. Нет это всего лишь золото. А вот, полюбуйся. Мне нечего украсить таким камнем. Это твоя тайна? Нет, нет, это всего лишь драгоценный камень. А вот Чем мне не страшен дракон! Теперь я знаю, это твоя тайна! Нет, нет, нет! Это всего лишь оружие. Оно может победить дракона, но только одного дракона. А разве есть еще дракон? Да, уже есть. Гляди вокруг, гляди в себя, и ты его увидишь. Будь осторожней. Спасибо за меч. Спасибо за совет! дракон. Я хотел убить дракона, чтобы освободить людей. Я победил его! Умирая, он сказал те самые слова, которые я говорю тебе. Теперь ты дракон. Но я не задумался над его словами. Вошел в сокровищницу дракона, и золото овладело мной. Я забыл свою мечту освободить людей. Я стал хранителем сокровища, хранителем более ревностным, чем прежний дракон. Постепенно я сам стал драконом. Ты стал драконом, потому что никогда не был человеком. Mm-hmm. Этот меч принес мне победу, но победа чуть было не сделала меня драконом. Возьми же свой меч и храни его! И пусть сильная рука поднимет его на всякого, кто станет притеснять людей, на всякого нового дракона.